аллергияның ең қауіпті түрі мынау ә, дәрілерге болатын аллергиялар э, оның ішінде анафилактикалық шок дейді ә, жаңағы аяқ астынан болатын ә, аллергиялық жаңағындай қауіпті жағдайлар ә, тамақ ісіп сырылдап демала алмай дененің бәрі бөртіп қышып ісіп одан кейін жаңағы қан қысымы түсіп кеткенде адамдар өліп кетуі де мүмкін сондықтан енді аллергия енді ойнайтын ауру емес өте қауіпті ауру біз енді жаңағы ауруды тексеріп әбден қарап көргеннен кейін айта аламыз қандай ә, жаңағындай алдын ала ә, алатын қандай жағдайлары жасау керек қалай емделуге болады жаңағындай ә, қауіпті жағдайларда қауіпті аллергияларда қандай ә, әрекет жасауға болады соны адамдардың өзін үйретеміз өз өзіне қалай көмектесуге болады жаңағы мысалы жедел түрлі көмек келгенше кейде болады ғой енді ауру табиғаттың несіне байланысты ә, олар да тез келе қоймайды сол кезде адам өзін өзіне қандай көмек көрсете алады соны қандай дәрі дәрілер болу керек өзінде қасында солардың бәрін түсіндіріп айтып береміз